Parancs, igen. Építkezek, építkezek, építkezek. Építkezek. Igenis. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. épít, építkezek. épít, épít, építkezek. Épít, épít, épít építkezek. Épít, épít, épít, építkezek. Épít, épít, építkezek. Épít, épít, építkezek. Épít, épít, épít építkezek. Azonnal. Értettem. Jó napot. Építkezek. Shh. épít, épít, épít, épít, épít, építkezek, építkezek, épít, épít, építkezek, épít, építkezek, építkezek, épít, épít, épít, építkezek, épít, építkezek, építkezek, épít, épít, építkezek, épít, épít, épít, építkezek, épít, építkezek, épít, építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Shh. fát vágok. Szolgálatára. Parancs. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. építkezett. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. everything. Építkezek. Építkezek. Építkezek. fát vágok. Szolgálat. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Parancs. építkezek. Igen. Szolgálatára. Fát vágok. Fát szolgálatára. Igen. Fát szolgálatára. Fát Igen. Parancs. Jó napot. Fát parancs. Fát vágok. Bad, Jó napot! Fát vágok. Fát vágok. Fát vágok. Fát vágok. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Építkezek. Gal para.